Est-ce que tu nous dis où on est La fatigue me gagne en ce moment, donc euh, j'avais fait une petite sieste à l'hôtel. Donc, euh, hôtel du bus bleu, comme il est appelé. On ne sait pas pourquoi encore. Hein. Euh, voilà, donc euh, abandonné depuis peut-être 15 ans. Avec beaucoup de circulation, sur un axe fréquenté. Ça devait marcher, mais c'est arrêté. Bon ben on est parti pour la visite Tu plus d'infos sur euh, cet hôtel euh, oui et non. Donc, euh, d'après ce qu'on nous a dit, c'est <clears throat> une entreprise un peu familiale. on y mangeait vachement bien, mais ça n'a pas trop marché, malheureusement pour eux. ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a des affaires personnelles partout. Donc, je ne pense pas que ce soit les, vacanciers qui, qui, soient partis du jour au lendemain comme ça, en laissant leurs affaires. et dernier papier en date que j'ai pu trouver, 2002, donc voilà. Euh, mais vu l'état, euh, je ne sais pas trop quoi en penser. Voilà. Donc là, on a fini avec le bas. On va attaquer les chambres. Allez. qui est bizarre dans cet hôtel, c'est le, contraste entre certaines chambres. Donc ici, elle est à peu près euh, présentable. Et d'autres, c'est, euh, excusez-moi l'expression, le bordel. Quoi. Il y en a partout, tout est retourné. Euh, bon, encore une fois, pas mal. On va voir ce qu'on peut trouver d'extravagant là-dedans. Allez, je continue. Bon alors, tu me dis ce que t'en as pensé Assez sympa, hein. j'aime vraiment cette, euh, cette région. Hein. Euh, sinon, bah, ça reste bien dans l'ensemble, hein. c'est vraiment dingue, euh, mais il y a encore quasi tout. Quoi. Voilà. Et comment t'expliques ça, justement On sait rien, c'est la magie. <laughs> la magie ou les gens ont plus de respect envers les... Peut-être plus de respect ou... Ils s'en fichent un peu de venir là, quoi. Voilà. Bon, ben, euh, la suite pour un prochain épisode. Et salut